Živijo vsem! Danes bomo pognali naš srčni obtok in našemu telesu pomagali do boljše prekrvavljenosti. Te vaje so super tudi za vse mamice, vzele pa vam bodo le 15 minut. Pa ker gremo! Iz pokončnega položaja se postopno spustimo v desko in potem postopno roki približujemo nazaj do predklona ter se vrnemo v pokončni položaj. Vajo izvajamo v skladu s svojimi sposobnostmi. Postopno pospešujemo. Postopno pospešujemo. stoječega položaja se skozi predklon spustimo v globok počep. Roki vzročimo, na to pa se vrnemo v pokončen položaj. sedečega položaja izmenično stopamo v spadni korak, pri čemer pazimo, da je koleno predne noge poravnano s stopalom. Gibanje postopno pospešujemo, saj želimo, da se telo postopno in temeljito ogreje. se vsumo počep, pri čemer kolena usmerimo na ven, v smer stopal. Položaj bokov zadržimo, dodamo pa izmenično dvigovanje pet. končnega položaja se postopno spustimo v desko, nogi približamo dlanem, odskočimo nazaj v desko in se dvignemo v pokončen položaj. Vajo lahko otežimo s tem, da dodamo skleco ali da gibanje izvajamo s poskokom. končnega položaja se postopno spustimo v desko, nogi izmenično približamo dlanem, se vrnemo nazaj v desko in dvignemo pokončni položaj. deski pokrčimo eno koleno, ga približamo prstnemu košu, zarotiramo diagonalno proti nasprotnemu komovcu in na to vrnemo nazaj v desko. Gibanje izvajamo izmenično na eni in drugi nogi. Iz deske na kolenih se spustimo v skleca in ob dvigu iztegnemo eno roko proti stropu, pri čemer odpremo prsni koš v stran. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. Stopimo na eno nogo in se počasi spustimo z rokama do tal. Sprehodimo se do deske, pri čemer je teža še vedno na eni nogi, na to pa se postopno vrnemo v začetni položaj. Vajo izvajamo izmenično na obeh straneh. Iz mosta na hrbtu dvignemo boke in koleni izmenično pritegujemo proti prstnemu košu. Pazimo, da so boki skozi celotno gibanje dvigneni od podlage. levo nogo stopimo nazaj in koleno položimo na tla. Boke potisnemo močno naprej in levo roko vzročimo proti stropu. Dihanje naj bo globoko in umirjeno, saj s tem možganom sporočimo, da s treningom zaključujemo in da je čas za regeneracijo. desno nogo stopimo nazaj in koleno položimo na tla. Boke potisnemo močno naprej in desno roko zročimo proti stropu. V sedečem položaju položimo gležen leve noge na koleno desne, ki je pokrčena na tleh. Peto približamo zadnici in tako povečamo razteg zadnje verige. sedečem položaju položimo gležen desne noge na koleno leve, ki je pokrčena na tleh. Peto približamo zadnici in tako povečamo razteg zadnje verige. Položaje na vseh štirih odpremo kolena proti robu blazine, palce na nogi pa potisnemo skupaj. Boke spustimo nazaj proti petam, roki pa iztegujemo naprej proti prednjemu robu blazine. Tole je bilo pa naporno, ampak občutek po vadbi je vedno tako dober. Ne pozabite se subskrajbati, se vas čaka ena čisto posebna vadba z mano. Pss, z njo bomo kurili odvečno maščobo. Se vidimo k malo.